زمانی تو نبودی سلطانم اما نور در وجود حضرت آدم بود اول جنت را سپس روی زمین را شرفیاب نمودی آدم را با شرافت نورت عفو کردند آن زمان تو نبودی سلطانم تو نبودی اما نورت در سفینه حضرت نور زمانی که موجهای پرتویان دریا زمین را فرا می گریفت و آبی قهر زمین به آسمان می رسید الله نورت را حاضر نمود و طوفان با کمان احترام نورت را سلام می داد آن زمان تو نبودی سلطانم نورت در پیشانه حضرت اسماعیل بود حضرت ابراهیم در بیابانی بی آدم با چشمانی پر از اشک و قلبی پر از علم دست و دعا برداشت و گفت یا رب برای بندگانت که شیطان آنها را فریفته خود کرده است از بینشان معلمی بفریست تا کتاب و حکمت را به آنها بیاموزد پیامبری بفریست تا آنها را پاک گرداند آن لحظه هجده هزاری عالم آمین گفت اسماعیلی که با نورت نورانی گشته بود دستانی خردککش را برداشته آمین گفت کوهی نور و خیرا آمین گفته بلرزه در آمدند در مدینه از کوی سور آمینی با نام اوهو صدا داد آن زمان تو نبودی سلطانم حضرت عیسی با نام احمد مجدت را به مردم رساند سروری عالم می آید گفته تو را صدا می کرد دیگر سخنم نمان چون که سروری عالم می آید می گفت به هواریان انتظار شوید احمد می آید به این زمین رحمت می آید آن زمان تو نبودی سلطانم نورت در پیشانه حضرت عبدالله بود افسوس که تو را به وسیله بود از سما می جستند مادران دخترانشان را با دلی پور از علم می نگریستند و برای مرگ زیبا می کردند آن زمان تو نبودی سلطانم با دختران نفزاد می گفتند که به نزدی تقایت می روی اما نزدی تقا رفتن این زنده به گور کردنی تفلکان بیگنا و ناله های زاری مادران هنگام بچخوری مغا گذاشتنی طفل بیگناه ملائکی در صورت مادرش او را برداشته با تبسم کوهی هیرا یعنی کوهی نور را نشان میداد آن زمان ملک ها آرام کوهی هیرا را مکان نور برای آمدن صاحبش آمادگی میدید مکه برای آمدن صاحبش خود را آرام می داد عالم برای آمدن صاحبش خود را آماده می کرد چشمی کائنات به سوی حضرت آمینه بود چشمان اشکالو که مظلومان به سما نگریسته می گفتند بیا ای حبیب خدا و این بود فرود آمدن تو روی زمین یا رسول الله از پیشت حضرت جبرائیل از پشتت ملک ها با شمشیرهای اوریان این نه تنها شبی فرود آمدند بلکه خوشترین شبی یتیمان بود که فلان مادرانشان را آغوش می کردن. سپس خاموشی روی زمین را فرا گرفت صبح میدمید همه خاموش بودند زودتر میگفتند ستاره ها زودتر میگفت ماه تابان کائنات اسمت را شنیدن میخواست و در همین لحظه صدای بلند شد از خانه آمینه محمد ملایک بوسه می کرد آن دستانی از نور آفریده شده را محمد شکری آن رحمانی که تو را آفرید این نوری عالم و به تو نامت را گذاشت محمد چون تو آمدی به خاک خوشک همراهت رحمت فرود آمد بعدی ففتی مادرت حلیمه به تو مادری کرد و خوشنود شد احتیاج و باران است پس بردار انگشتی شهادتت را تا الله به تو باران ریزاند بعدا برگی درختی را دار تا پروردگارت آن درخت را با شش در نزدت گذارد تنها تو بیخوا بسنده است یا رسول الله بپرس من کی هستم کودکان بی زبان و تا سن به زبان آمده گویند انت رسول الله تو بودی بدر بخت اهود سخت خندق یاری با وفا بود جوان مردهای را داشتی که برای جانشان را در رای حق فدا کردن آماده بودند یکی از آن جوان مردانی جان فدایت انس ابن ملیک وقتی که در جنگ اهود آوازه مرگت را شنید و رفیقانش گفت چرا نشسته اید چرا نمی جنگید آنها مرگی رسول الله را به او خبر دادند و انس فیغانی برداشته گفت بعد مرگ او زندگی کردن ما دیگر چی معنا دارد برخیزید و مثل او به شهادت رسید و در لحظه های شدیدترین محاربه به شهادت رسیده بود ای حبیب خدا او چنان به شهادت رسید که وجودش از یره ها پاره پاره شده بود تنها خواهرش او را از انگشتانش شناخت و خلاص سلمان فارس برای جستنی حقیقت از اصفهان بیرون شد و نشانه ها منوره و روزه منوره قبول می قبول می گردد و محبت و یکدیگر فهمی را در دل هر یک فردی وطن مسکن بگیر هر یک فردی ملت را که برای پیشرفت وطن و ملت قدم میگذارد از لطف و کرمت اجر بگیر مولود مبارک هموطنان عزیز